ekialdeko institutuko ikasleak ara eta <laughs> gure proiektua osasun mentalari buruzkoa da eta e, jendeari kontzintzatzeko e, eh, batzuk banatu ditugu kaletik. Concienciar gente sobre la salud mental y aquí.